hay un brukowe noga na chodniku w Wczute łapie każdy wariat szuro na głośniku Lata lecą i czas pędzi, nie brak mi słów byku Moje słowa unikatne stylu, niepowtarzalnego stylu Jest nas dwóch na was tylu, bez presji na chillu Poprzez kontrast łatwo nam zostawiać zbędny bala z tyłu Uwalniamy swą energię, u, na podstawie rymu Konstruktywny umysł bez problemu obiera azymu Powiedzą mnie tędy droga i tak zrobię co nie Odczuwalna jest twoga, dokładnie wiem co chcę, nie chcę Nie idę ślepo za tłumem, kreuję sam swą ścieżkę dźwiękami zapełniam przestrzeń wysyłając je w powietrze I wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie w pamięci Zakodowane poklatkowe chwile jest ich tyle Ile zoczysz lub też ile tobie przyślą Jestem gorszy niż mówią, ale lepszy niż myślą Po kolei raz za razem i z korzyścią Stawać oczekiwaniom naprzeciw wyjściom Nie jak ci co na samą myśl pogłupieli Wiele chcieli, choć wiadomo gdzie byli i co widzieli Po kolei raz za razem i z korzyścią Stawać oczekiwaniom oczekiwaniom naprzeciw wyjściom Nie jak ci co na samą myśl pogłupieli Wiele chcieli, choć wiadomo gdzie byli i co widzieli mieście duża scena tych co ją przejęli Realizujemy temat zamiast mordą mielić Rozkminiamy cały schemat zanim się powieli Nie ma wątpliwości cienia od czerni do bieli Co za nawika i granie znają te rymy na pamięć To czego nie było w planie i granie z wilkami Taniec wokoło nas zamieszanie widzialny kontrast i tło Możesz mi wierzyć nie kłamie mimo że mogę i co Suniu mnie pęka jak szkło Popiół zamienia się w diament z tej drogi nie ma odwrotu Na zawsze tutaj zostanę Biorę co było mi dane Zamieniam fakty na flow I znowu los się odmienia jak schizofrenia fuck Zmieniamy stany, let's go Nie da się tego zatrzymać, lecimy stale z tą grą Lokomotywa na szynach, o niczym nie zapominam Zostawiam po sobie ślad Ponadczasowa maszyna i klimat nawika skład po kolei raz za razem i z korzyścią Stawać oczekiwaniom naprzeciw wyjściom Nie jak ci co na samą myśl pogłupieli Wiele chcieli, choć wiadomo gdzie byli i co widzieli po kolei raz za razem i z korzyścią Stawać oczekiwaniom naprzeciw wyjściom Nie jak ci co na samą myśl pogłupieli Wiele chcieli, choć wiadomo gdzie byli i co widzieli